El giorno de hoy es un giorno especial, hoy c'è el sole, c'è la motivación de mejorar, no c'è excusa que piove, no piove, hoy es una giornata No no en que la neve con el prato, el giorno de hoy vamos a hacer otros ejercicios para mejorar la fuerza explosiva, si tú juegas básquet, palabolo, calcetto, yoga tenis, que mejor que que estos ejercicios ejercicios, estos estos ejercicios te van a ayudar eh, a mejorar eh, tu performance. si tú no fai los sport, va bene, eh. menos sei più agile y sei più, y più forte. Por el giorno de hoy, ¿no? Hay, debemos tener en consideración un buen riscaldamiento, que no manque el riscaldamiento cuando vamos a, elaborar la fuerza explosiva. Riscaldamiento anche eh, fare stretching eh, farlo in una superficie molto diciamo molto comoda che, che, che sia facile per prendere eh, los ejercicios. Por ejemplo, hoy sono, no qua nel prato, non mi faccio male las articulaciones, si lo en el cemento se puede diventar più, più pericoloso per las articulaciones. Tú lo puedes fare al prato o, con el tapeto o en una palestra donde si son las de de no farte male. estos otros otros ejercicios yo los voy a repetir dos vueltas Vamos a spingere al máximo, vamos a hacer 30 segundos de esfuerzo, de labor con 45 segundos de recupero. No sé si son excusas, Pablo, que tú no, tú no me la echas no me a reposar. No, te voy a y 45 segundos, aunque puedes hacer aunque un minuto. ¿Cómo me llamo yo? Pablo, Pablo, Pablo, Pablo. Vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar. Eh. Vamos a iniciar moviéndonos un poquito con, esta banda elástica, <laughs> la chévula, la chévula aparte, porque hoy eh, no, no, no, la utilizaremos más. Eh. solamente vamos a, hacer estos ejercicios para la, parte eh, inferior, lo que vamos a elaborar con, con nuestra gamba, nuestra gamba. Aunque después de estos otros ejercicios voy a meterle un ejercicio de coordinación. ¿Ok? ok, muévete en el posto y allí falta un previo riscaldamiento, un previo riscaldamiento. adesso vamos a iniciar, vamos a iniciar nuestro ejercicio para mejorar la fuerza explosiva, ok, aproximadamente esto dura 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos será più riposo que, que ejercicio, ok, perfecto, perfecto, perfecto, me cerco mi timer, mi timer que no lo veo, Perfecto, otro trovato 3 2 1 Vía 4 3 2 1 nuestro primo vamos a hacer jumping ya Buen movimiento largo largo largo jumping ya en cuesta superficie estoy amortiguando porque estoy cayendo sul prato ta avanti largo avante largo avante largo, avante, ta, avante, ta, avante, ta, avante, ta, avante. Mm. Ok, 40 chicos, 45 chicos de riposo. Ok, intanto tu riposa. Nuestro próximo ejercicio, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer squats, squats, salgo en punta, basta. Va a ser continuo, vamos a hacer esto, continuo. Ta, continuo, salgo, salgo, salgo, salgo, salgo en punta. Vamos a farlo bene, fino en fondo, fino en fondo, prepárate, lo faccio così, de lato così, tú lo guarda medio, respira profundo, respira profundo. Estos ejercicios los consiglio de farlo al menos de dos vueltas a semana, dos vueltas a semana. Ok, ok, se va, da ta, que el ginocchio no supere la punta del pie Sí, continua, sí, continua, sí, continua, sa, nuestro próximo ejercicio es molto similar, molto similar, Solamente vamos a fare un poquito, vamos a fare esto. Vamos a fare squash giro, Con giro, Con giro. Squash giro, squash giro. Facciamo un salto molto ligero, salto ligero. Inicio de frente. Pues estos ejercicios te ayudan a, a guadañar fuerza en la gamba. cosí vaya a spinger, pa! a saltar de piú. Ok, va. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. próximo. Un poquito de coordinaciones. Cosa facho. Mano contraria toca pie contrario. Pa. Toco. Toco cambio de gamba. Prepárate. Muévete. Sí, sí, sí, sí. Sí. Ok, va. Ta. Toco. Va. Ta. Toco. Ta. Toco. Ta. Toco. Ta. Toco. Ta. Toco. Ta. Toco. mano contraria toca pie contrario. Ah. <laughs> Nuestro próximo, vamos a fare squash jump, squash jump lo máximo y facho skipping, squash lo máximo, skipping 1, 2, 3 nuevamente. prepárate, prepárate. Vamos a spingere, vamos a spingere. Squash ya lo máximo. Squash ya, squash ya. Sí, sí, sí, sí. Sentadilla, importante que no que supe la punta del pie. Va, salto. Uno, dos, tres. Nuevamente, ta. Uno, dos, tres. E ta. Uno, dos, tres. E ta. 1 2 3 descendo 1 2 3 descendo 1 2 3 descendo tá nuestro próximo a vamos a hacer esto. mano contraria, toca pie contrario, a fondo. Importante con estos ejercicios, la fase de aterrayo. Amortiguando siempre la caduta. guarda qua. Toco, toco, toco, toco. Ginocchio no supera la punta del pie, Ta. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Toco, toco. Pie contrario, mano contraria. Sí, sí, sí, sí. Este. Nuestro próximo. 3 skipping, 3 giri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nuevamente skipping. Siente la gamba Skipping Skipping, giro 3 skipping, 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 próximo vamos a hacer piegamente piegamente y utilizo le gambe date conmigo comer. Forza, forza. Piegamente uso la gamba si fuese a hacer burpees. Te lo faccio vedere quando inizi. Madre de Dios. Madre de Dios. Vamos a iniciar de capo. De capo. Jumping ya. Jumping ya. Jumping ya jumping ya dai forza continua sentadilla, punta squat de punta abro a misura la espalda respira profundo concéntrate Guarda la punta, guarda la punta. Este un squash, un squash ya, pero muerto corto. Porque giramos? giro giro giro prepárate, prepárate, un squash vaso. Un squash jump pero con giro. gamba. Palma soto, toco pie contrario. Fisi más, never stop. Grandes resultados. Láchame tu comentario si ancora no te has inscrito suscríbete, a este canal Ah, toco. Tres squats ya, tres skippy. Tres squats ya, tres. Voy a hacer tres, tres, tres, tres, tres. 3 squats jump, 3 skippy. nuevamente, va. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ok, se va. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Va. Uno, dos, a fondi, fondi, fondi. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Último, piegamenti. Due piegamenti, due con le gamba. forza forza ultimo sforzo due piegamenti due con le gambe Grande, grande grande No te dimenticare de pare stretch si tú, ancora no te has suscrito a este canal, inscríbete a eso. ayúdame a crecer. Dame un like si no te piace anche de cuore Paolo